Hello friends welcome to the channel तो वीडियो में ले जाने से पहले आप सबसे एक बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को सेल आउट करना चाहते हैं लेकिन आपको मार्केट में बेस्ट प्राइस नहीं मिल पा रहा है या फिर जैसा कि आप सबको पता है अच्छा प्राइस देने के लिए अच्छा बोयर होना बहुत ही ज़रूरी है जो कि मिलना एक बड़ा ही मुश्किल काम है तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करें और आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल आउट करना होगा कास्ट ट्वेंटी आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएगा और कुछ मिनटों के अंदर ही आपको अपनी गाड़ी का बेस्ट प्राइस जो है वो मिल जाएगा तो कितना सिंपल है ना यार घर बैठे आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाएगी घर बैठे सारा पेपर वर्क हो जाएगा ना कोई आर की टेंशन ना कोई पेमेंट का झंझट और सबसे अच्छी बात आपको अपनी गाड़ी का बेस्ट प्राइस जो है वो मिलेगा तो आप आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें तो चलते हैं वीडियो की तरफ नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू दी टोशन तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं रेनो ट्राइबर के ओनरशिप रिव्यू के बारे में फेसलिफ्ट के बारे में और काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नई इस प्राइस रेंज में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है और रेनोल्ट की गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नई ट्राइबर खरीदनी चाहिए या फिर नहीं तो इसीलिए आज हम इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेके आया ताकि आपको पहले ही पता चल सके गाड़ी चलाने के बाद कैसी है एक ओनरशिप रिव्यू जो है वो एक बड़ा एक्चुअल रिव्यू होता है एक्सपीरियंस जो है ओनर शेयर करता है अपने साथ तो वही हम आप सबसे शेयर करने वाले हैं तो मेरे साथ है सतनाम सिंह जी जो कि इस गाड़ी के ओनर है हमारे पास रेनो ट्राइबर का आर एक्सएल वेरियंट है इनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है गाड़ियों के साथ तीस साल से इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और इन्होंने काफ़ी गाड़ियाँ जो चलाई है ओडी टोयटा से लेके फॉर्चूनर और यहाँ बात करें मारुति सुजुकी डिज़ायर और सभी तरह की गाड़ियाँ इन्होंने चलाई तो first of all sir thank you so much आप हमारे चैनल पर आए तो सर सबसे पहले ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया ये ट्राइबर का आर एक्स एल वेरियंट है आपको ये कितने का ऑन रोड पड़ा मेरे को ऑन रोड छः बयासी का पड़ा ये छः बयासी का हाँ तो मैं बता दूं हम हरियाणा के सिरसा में हैं और यहाँ पे जो प्राइसेस है वो हरियाणा के टैक्स के अकॉर्डिंग है तो पूरे इंडिया में ये प्राइसेस जो है वो वेरी कर सकते हैं और आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप आसपास के एरिया से सिरसा से तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीलर का कॉन्टैक्ट मिल जाएगा आपको बड़े ही बेस्ट ऑफर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप हमारे थ्रू बुक करते हैं तो सर ये बताइए कि आपको आपने जैसे आर एक्स एल वेरियंट खरीदा है थर्ड नंबर का ये वेरियंट है तो इससे ऊपर वाले वेरिएंट या फिर इससे नीचे वाले वेरिएंट आपने खरीदने का क्यों नहीं सोचा यही वेरिएंट आपने क्यों खरीदा ऊपर वाले में वो फंक्शन नहीं थे ऊपर वाले में फंक्शन जो थे जो इसी में सब इसी में फंक्शन मेरे को मिल गए इसलिए मैंने ये बड़ा मॉडल दिया है अच्छा जो आपको चाहिए थे सारे फंक्शन आपको सारे फंक्शन मेरे को इसमें ठीक है और सर जब आप ये गाड़ी खरीदने वाले थे आपने लगभग सात लाख के अप्रोक्स इस गाड़ी पे खर्च किया इस प्राइस रेंज में बाकी गाड़ियाँ भी आती है या फिर अर्टिका जो है वो थोड़े अपर अगर आपको सेवन सीटर चाहिए तो अर्टिका थोड़े प्राइस थोड़ा ज़्यादा है तो आपका मतलब ये गाड़ी ख़रीदने का मन क्यों बना और भी काफ़ी गाड़ियाँ जैसे डिज़ायर है स्विफ्ट है इस प्राइस रेंज में और बलिनो है या फिर और कंपनी की गाड़ियाँ भी हैं तो आपका ड्राइवर लेने का मन क्यों बना ड्राइवर मैं इसलिए लिए मैंने ये सेवन सीटर एक तो है हाँ जी इसलिए सेवन सीटर मैंने ये वाली गाड़ी लिए बाकियों में बाकियों की प्राइस ज़्यादा है इसकी प्राइस भी कम है सबसे हाँ जी इसीलिए मैंने ये गाड़ी ड्राइवर ली है ओके जी और सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी मन काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है ड्राइवर को ख़रीदने से पहले काफ़ी लोगों का कहना है कि इसमें हज़ार सी सी इंजन मिलता है seven one seventy one B की पावर मिलती है तो पावर कहीं ना कहीं जो है वो कम लगती है लोगों को आपका क्या कहना है आपने गाड़ी काफ़ी चला ली है आप सिरसा से अमृतसर भी गए और काफ़ी लॉन्ग ट्रिप आपने निकाले इस गाड़ी पे तो आपको कैसा लगा कि ये गाड़ी प्रॉपर उठती है पावर अच्छी पिकअप मिलती है हमें इस गाड़ी से या नहीं मिलती मेरे को गाड़ी में किसी तरह की दिक्कत नहीं मैंने रोड पर इसको जैसे कट वगैरह मार के देखते हो मैंने वो भी चेक कर लिया मेरे को किसी तरह की दिक्कत नहीं आई ए सी ऑन पे भी मेरे को दिक्कत नहीं कही कहते ए सी में दिक्कत आई मेरे को तो किसी तरह की दिक्कत नहीं लगी मैंने चलती गाड़ी में एसी ऑन कर दिया बंद कर दिया झटका कई कहते गाड़ी झटका दिखाती मेरे को कुछ भी नहीं दिखाया मेरे बिल्कुल सही गाड़ी चल रही है मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में आई अच्छा सर आपने आपने बताया कि आपने इस गाड़ी के साथ लॉन्ग ट्रिप भी किया और आपने आठ आठ लोगों के साथ भी ये गाड़ी चलाई है तो तब आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ कि ओवरटेक करते हुए हाईवे पे या इतने लोगों के साथ गाड़ी जो है प्रॉपर पावर हमें नहीं मिल रही मेरे को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आठ सवारी और नोवा मैं था ये कोई दिक्कत नहीं मेरे को आई इसमें गाड़ी में चलाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ओके और यहाँ हम बात करें इस गाड़ी की माइलेज की तो आपको माइलेज क्या मिल रही है इस गाड़ी पे अभी मेरी पहली सर्विस होने वाली है मेरे को इसमें अठारह उन्नीस के बीच बीच में रिश्तारा अठारह उन्नीस के बीच में उन्नीस तक भी निकाल देती है अठारह भी निकाल देती है गाड़ी अभी अच्छा कितने टाइम हो गया आपको गाड़ी खरीदे हुए मेरे को थ्री मंथ हो गई ओके और अभी तक कितनी गाड़ी चला चुके आप मैंने आठ हज़ार किलोमीटर लगभग चला दी मैंने ओके जी और ये जो आप 18 की माइलेज बता रहे हैं 18 ये सारी हाईवे की है इसमें बीच में लोकल भी है बीच में लोकल भी है ओके जी और यह बात करें जब आपने गाड़ी ये काफ़ी चला ली है अभी 8000 किलोमीटर चला लिया है आपने हाईवे पे भी चलाई होगी लोकल भी चलाई होगी तो या फिर हाई स्पीड की बात करें तो कभी आपको ऐसा लगा कि जो बाहर से हवा की आवाज़ है या नीचे से रोड की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है कैबिन में मतलब साउंड ज़्यादा है ज़्यादा साइलेंट नहीं है कैबिन ऐसा लगा कभी ना नहीं इस तरह कुछ भी महसूस नहीं है मेरे को गाड़ी चलाते समय ओके और जब हम बात करें यहाँ पे हमारे काफ़ी जगह पे ऐसे रोड भी है खड्डे काफ़ी ज़्यादा है या गांव वाले एरिया में तो आपको कभी ऐसा लगा कि जो खड्डे जो है ज़्यादा महसूस होते हैं इस गाड़ी में कुछ भी नहीं महसूस इस तरह का महसूस हुआ मेरे को और यह बात करें इंजन की तो कभी आपको ऐसा लगा कि इंजन की आवाज़ जो है वो ज़्यादा आ रही है गाड़ी में बैठे हुए नहीं या हल्की फुल्की आवाज़ ज़्यादा आती है महसूस ही नहीं हो रहा इंजन की स्टार्टिंग का महसूस ही नहीं होता अंदर बैठे हुए ओके जी और जैसा कि आपने बताया कि आपने लॉन्ग रन एक ही साथ में 700 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी जब आप सिरसा से अमृतसर गए थे तो आपको लगा कि जो सीटें उतनी कंफर्टेबल नहीं है थकावट हो जाती है थाई सपोर्ट अच्छा नहीं है ऐसा कभी कुछ लगा नहीं कुछ भी नहीं लगा बेस अच्छा इसमें थकावट होती नहीं ओके और चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की सबसे बढ़िया चीज़ है आपको क्या लगी गाड़ी में मेन बढ़िया चीज़ ये सेवन सीटर गाड़ी है अच्छी है हम्म, हम्म। चलने में भी अच्छी है कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को चलाने में भी मेन आपका सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि आपको सेवन सीटर गाड़ी इस प्राइस रेंज में मिल जाती है हाँ जी कम रेट में मिल जाती है गाड़ी चलाते हुए कभी आपको गियर लैग्स ऐसा लगा कि गियर अड़ते हैं या स्टेयरिंग जो उतना स्मूथ नहीं चलता है कोई दिक्कत नहीं स्टेयरिंग बिल्कुल हल्का ना गियर में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही और इस गाड़ी को ख़रीदने से पहले आपने कोई और गाड़ियों के साथ टेस्ट ड्राइव किया था कंपैरिजन मैंने काफ़ी गाड़ियों का ड्राइव किया मेरे को बस अच्छी ये लगी मैंने ये लगी मतलब फ़र्क क्या कुछ मतलब फ़र्क महसूस हुआ जब आपने मेन मतलब तो सेवन सीटर कम रेट में सबसे अच्छा। ज़्यादा फ़र्क नहीं है कोई नेगेटिव आपको लगा इस गाड़ी में कि कोई कमी आपको लगी हो जो कि ड्राइवर में नहीं होनी चाहिए थी या आप हमारे थ्रू रिपोर्ट करना चाहते हैं कि कमी ये गाड़ी आप आपको इस गाड़ी में ये कमी लगी सर जिस तरह जिस तरह गड्डी चलाना जिस तरह जिस तरह गड्डी चलाएंगे हम उसी तरह बता देंगे आपको हम्म। कोई इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको बता देंगे तो इसका मतलब आपको अभी कोई इसमें कमी नहीं लगी इसमें मेरे को अभी कोई कमी नहीं लगी तो गाइज ये था एक ट्राइबर का ऑनरशिप रिव्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा so once again sir thank you so much आप हमारे चैनल पर आए तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ so thank you guys for watching this video thank you